<laughs> واش اللي بعقله آه، واش اخونا فين بخير طيب منين آه محمديه كروه آه رشيديه ثلاثه سمير يا <laughs> واش الراب واش خلاص ميكس تيب الناس عنده كل واحد شوف ظهر الرشد لماسة سويش الملاينة لنويتي تقلب وجهك ولا لنوريك منين ترصب لك الدبوس بعقلي باغي فلوس عيش الجيم وما سمعيش ديما انا ساس لوز جام سطي فاقلي جام سطي فاقلي جام سطي فاقلي خشك سول لك لفتر للي جام سطي فاقلي جام سطي فاقلي جام سطي فاقلي كدوي تعمل معاك فيلم حلمت شوفاك من اسمعني ودار لي اللايك أه. رسواك خليتو الباربي صوت سكاتشي كيدوي مورا المايك ما فرقوش بين القحاب وبنات الناس في المود وانا الابتسامة عطاتنا العلم غتشوف المغاربة علامة نوبي مشقل عليا وحياتي واقفة في قلق سام أه. ودعية ضحك علينا كنجيوها كي هانسم لا درت فمي سيلونس راه في عقلي راكي صوني من غير حشر البلاد شاحت فيها ما مسوني كلاسي عشراني في تيران كلشي طلع كي تيري للشعب دير كيطوم حيت البلاد شبعانة تشيري كيزيدو لينا في كلشي تابكا ولا فاش كيري بيستون از بيزنس لا بغيتي غير السيري كالما كالما عقلية راس صير في الراس خود هنا ديال الباستا شوف ديال بولكا صيف ديال كونطا صرف صرف الشنطة ريس بمشي الماندا فاس وبيل هادشي ما عديش كون هاني من الجيم راني ما خديش طون حرور ماشي هابي ميل في التراب كنقصرا وسور قلبي مكانش فهم شفرة مساح دموع نجوا كرا كيبان ليا المغرب فوتوكوبي العالم ترحى الدري حتى ما شب مساقة راه بغيت نطلق حياتي الساعة خايف من النفاقة كل راك شوف ظهر الرش ماسة وياش الملاينح لا لنويتي تقلب وجهك ولا لنوريك نوريك منينح ترزق لك الدبوس لا بعقلي باغي فلوس عيش الجيم وما صبعيش ديما انا ساز لوزر تغمص جا مسطي فاقلي جا مسطي فاقلي حشك سول شكون لك ترللي جا مسطي فاقلي جا مسطي فاقلي جا مسطي فاقلي كدوي حتى من ما غمض عينيك وحسب عشرانك القوم واحلين بهم ساخ دفرانك لكن جي مصحاب السواق والبسالة سير رخيصي انت مجمع كرانك قوت لك شبه ما عندي كيقيم فوق البصمة بنشات سي بوزيتوار شي مزيان لا كنتي عذرة كنخاف من الله ومن راسي بعد خطرات كاع ما كنفهمني نجاح نكلخ على الكاس كي خد صحايبي من غير دموع المهم تيصعيب شي بلان غيك عيني عمور كيبغي خديجة حنا لكن غير تقابي هادشي كيدير لك الحرقة بقالك تحت المخبز سراق تقوديت ديتو الحاضية نهار كامل لوك لوك قوة لي فوز القحاب ربا والدرس ديال فانتام غف عامين خيط لفام لي دوا وهادي اعوام روحي وصل النيفي وضعية شوية مريضة كنبوسو في السيكات كتر من راس الوليدة حرية خو شيبات مرسومة في موتلات ما تقلبش في ويكيبيديا الواقع تمشى بعد كفات دموع كيضحكوا علينا حيت كنختاس بطفاية ما كرهتش نشد الارض حتى هي مبلية ما كنعطفوش على الحروف سمحيلي الجنسية ليا مسطي باقلي حيت مغربي النيفو فيك الهيمالايا كل يوم راك شوف ظهر الرشد لماسة وياش الملاينة لا نويتي تقلب وجهك ولا لي نوريك منين تغزطني كي الدبوس بعقلي باغي فلوس عيش الجيم وما سمعيش ديما انا زاز لوز جرسطي باقلي جرسطي باقلي جرسطي باقلي ختك سول شكون اللي قدر للي جرسطي باقلي جرسطي باقلي طيب عقلي كتوحشه من ما كفلي اه اه كترتو علينا من الراب ديال الارانيب داكشي ها ها صندوق